a los alumnos, a sentir como ellos el proceso de aprendizaje, a verlos, a sus movimientos, a sus gestos. Eso es lo que echo de menos. Hola, buen día, yo siento mucho mucho la falta ese momento la aula en em que de repente todo faz sentido y ah, las e personas ya están motivadas y e descontraídas para aprender. Yo echo de menos la retroalimentación instantánea que recibe de los alumnos cuando están haciendo una tarea o, o dando una explicación.